बन जाएंगे खदाई थक गई हूँ पर बहुत सारा सामान खरीद लिया मैंने मैं तो वहाँ पर खड़ी खड़ी बोर ही हो गई तो कीड़े वाला खेल भी बोरिंग होता है शिनचैन मैम उसकी बात अलग है बहाने मत बनाओ ठीक है ठीक है मैं समझ गई आज मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं तो काफी कूपन मिले हैं ये लो आज की लॉटरी तुम खेलो अरे वाह मजा आ गया <laughs> कितने भोले हो तुम आपका स्वागत है यहाँ मेरा स्वागत लाइए शुक्रिया छह कूपन इसका मतलब आप छह बार खेल सकती हैं। एक बात बताइए फर्स्ट प्राइज क्या है ये ओ, एक जलपरी से मिलने का मौका ये एक हवाई ट्रिप है गुड लक जलपरी क्या तुम्हें नहीं पता ये जलपरी एक आधी इंसान और आधी मछली होती है शिनचैन हम्म। मुझे तो डर लग रहा है डरने की कोई बात नहीं है शिनचैन हम्म। क्या बात है जल्दी से खेलो और कुछ जीतो हम्म। ठीक है मैं कर जलपरी से मिलूंगा माफ कीजिए आप हार गए लीजिए ये टिश्यू पेपर मुझे अफसोस है तुम्हारे पास अभी भी खेलने के लिए पांच मौके और है शिनचैन ठीक है माफ कीजिए अब आपके पास सिर्फ एक मौका बचा है हाँ मुझे पता ही था कि पहला इनाम जीतना बहुत मुश्किल होगा हम्म। ये आखिरी मौका है मैं तैयार हूँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो तो मुबारक हो मुबारक हो क्या हूँ मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा <laughs> कितनी खुशी की बात है हम हवाई घूमने जा रहे हैं फ्री में और देखो मिक्सी मैंने ये बहुत ही खास टी शर्ट ली थी हवाई में पहनने के लिए अरे वाह मैंने भी पहना है ये देखो ये देखो ये देखो देखो ये देखो देखो न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट आ चुकी है किसी भी लावारिस वस्तु की सूची न्यूयॉर्क से आकर तो मैं बहुत थक गई मैं जल्दी से जल्दी घर जाकर आराम करना चाहती हूँ अं? अरे बच्चे तुम कर क्या रहे हो मैं सवाल की रक्षा कर रहा हूँ अं? अं? आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा <laughs> से शरारत करोगे तो सब तुमसे सवाल ही तो करेंगे बच्चे दीदी आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है आपकी बैग में से खुशबू आ रही है आ, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रहा अरे बच्चे तुम्हारी मॉम सही कहा तुमने मुझे तो परेशान ही कर दिया हम्म। <laughs> हेलो अरे तुम दोनों तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओ, मैं समझ गई हमें बाय कहने आए हो है ना? नहीं ऐसा नहीं है दरअसल नुहारा सर हमने किसी से सुना कि आप लोग हवाई जा रहे हैं और इसलिए हमने सोचा चलो हम भी हवाई चलते हैं वैसे हम दोनों पहले भी कई बार हवाई जा चुके हैं हाँ। सही कहा ना योशरीन वहाँ ऐसी हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है हाँ हमारी वहाँ ऐसी कितनी यादें जुड़ी हुई है, है ना मिची हाँ हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी यादें हमारी बहुत सी प्यारी प्यारी यादें हमारी खट्टी मीठी यादें हमारी बहुत ही खट्टी मीठी यादें हम भी हमारा फैमिली के साथ चलकर उन यादों को ताजा कर लेंगे अरे हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है जाओ अपने दोस्तों के साथ जाओ हमारा तो कोई भी दोस्त नहीं है पता नहीं क्यों उन्होंने हमें छोड़ दिया हम्म। ये तो होना ही था कोई बात नहीं ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा मुझे मजा नहीं आएगा हम्म।